あラジオもね車もそれほど走ってねピアノもねバーもねおまわり毎日ぐるぐるない朝起きてすっつれて2時間ちょっとの散歩道電話もねガスもね バスはいつねいつ来るもねステレオこの方ことねほらこんな村嫌だほらこんな村嫌だ東京へ出るだめの少女家は頼んだよ夜の少女に騙さ 素敵な人どこの国の人かしら私よ私え私よ誰誰誰の誰背中恋しい夜は写真におむすびお前恋しい夜はわずかなお酒を土曜の夜はちょっと がちなんてげはないだろうな